maning anumahlecet maning hati pulang skin ge maninglang Ikirarang diku ora bisa bu lagi sun maning seli time dinding selingkuh